ඔන්න ඉතින් මිතුරණ දේ පාන්දරව මගේ යාලුව නැගිට්ටා මේ බලන්න කවදාක්වත් වෙන්න දෙයක් වුණා උදේ පාන්දර හත හතට නැගිටලා දැන් මේ කොහෙද අපි මේ යන්නේ මේ පන්සලකට යන්න තමයි මේ බලන්සි චින්සුයි චින්සුයි පන්සලට යන්න යන්නේ අපිට පස්සේ දෙන ග්‍රැබ් එකක් දානවා දානවා ග්‍රැබ් එකක් එන්නේ නැහැ ඉතින් ග්‍රප්ට ගෙන වෙලා අනු තම තිරණන ඇත ම පිටිපස මෙ පෙනන මේ ඉන්නවේ නම්කි ඔයා යාලුවා යාලුවා ගියා 360 වීඩියෝ එකක් හැමෝටම යාලුවා වීඩියෝ එක අරගෙන එනකන් අපි ඉතින් පොලිවේ ඉන්නවා පිනට යන කැබ්බ කියන්න නොමිලේ <laughs> මගේ නිමල ආදරේ වගේ ඔව් අපි ඉතින් මේ නොමිලේ දෙන කැබ් එක එනකන් ඉන්නවා අපිට මේ පන්සලට යන්න හදද්දී පොඩි බඩගින්නක් ආවා. ඉතින් අපි පොඩි බඩේකට ඇවිල්ලා මේ ගත්ත පොඩි බඩු ටිකක් ෆැමිලි මාර්ට් එකට ආවනේ. කනගි? අපි දැන් බජට් එක බහලා තියෙන්නේ. බජට් හොයාගෙන ෆැමිලි මාර්ට් එකට ඇවිල්ලා පොඩි පොඩි ස්නැක්ස් ටිකක් ගත්තා. පොඩි බඩගින්න පඩි පුරෝ. ඒ සුතනපතිය. අනපතියට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක නේද බජට් එකට දැන් <laughs> දැන් ඔන්න දැන් මේ කේබල් කාර් එකේ යන්න ඩෙන්ටින් අයිලන්ඩ් එකේ අපි යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතෙන්ට මේ අපි අයියා ඉන්නවා දැන් Primera en el segundo, ඔලන් පේන එකනේ මෙහෙම යනකොට එන්න මේ වගේ තැනකට තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් අපි කේබල් පාරකට නැගිට තමයි සරසෙන්නේ. අක්කල යන්න ඕනේ. හරියක් හරියක් නේද? සුබෝදෑසනක් හැමෝටම ඉතින් ඔන්න මේ ට්‍රිප් එකේ අදම පොඩි ඉන්ටව එකක් කරන්න යන්නේ ඔහන පේ නැති වීඩියෝ එකේ මැදින් ඉන්නවා මගේ පේ බිරිඳ එහ පැත්තැන් ඉන්න පේ බිරිඳගේ මිතුරිය මං පැත්තෙන් අනි පැත්තෙන් ඉන්නවා මගේ තරපති මිතුරා ගන්න <laughs> ති කියන්න බලන්න අපි මේ කොහෙද ඔයා උදේ මේ එකක් යන්න ඇතුව කවුරු එක්කෙනෙක් කියන්න බල සුමිල්ගේ සුමිල්ගේ සුගන්ධ කියන්න සුගන්ධ කියන්න සුගන්ධ කියන අපි අද කොහෙද යන්නේ? අද අපි උදේම නැගිටලා යනවා චින්ෂුයි ටෙම්පල් එකට. චින්ෂුයි. චින්ෂුයි ටෙම්පල් එකට යන්න. අපි බැලුවා ටෙම්පල් එකට යන්න ක්‍රම කීපයක්ම කැබ් එකක් බුක් කරලා බැලුවා. ඊට පස්සේ බස් එකේ එන්න බැලුවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට අපි හොටෙල් එකේ නොමිනේටඩ් බස් එකේ මේ කේබල් කා පොයින්ට් එකට ඇවිල්ලා කේබල් කාර් ගිහින් යනවා දැන් මේ ටෙම්පල් එකට. චිපුදුරයි රීටෝ. අද උදේ විශේෂ දෙයක් සිද්ධ වුණා ඒ වගේම. කවදා? උදේ පාන්දර නැගිටින්නදී අපේ හස්බන්ඩ් මගේ හස්බන්ඩ් උදේ පාන්දර නැගිටලා මේ ලෑස්ති වුණා මේ පන්සලට යන්නේ තියෙන දහමට තියෙන ලැබි කම කොච්චරද කියනවා. පන්සල් යන්න උදේම නැගිටලා ලෑස්ති වුණා. අර ඈතින් පේන්නේ ඒ පන්සල තමයි. බලන්න අද කාලපුරේ නම් ඉතාමත් ලස්සනයි කියලා පේනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මේ මීදුම ගලාගෙන එන විදිය? දැන් මේ මොහොතේ නෝන බලාගෙන බලන්න අපි බලාකුළු කොහොමද මේ උඩින් යන්නේ කියලා. ඊයේ රෑ නම් අපි දැක්කා මුළු හෝටල් එක වහගෙනම බලාකුළු ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් අපි මේ ඇත්තටම මට හිතෙන්නේ අපි ඉන්නේ මේ බලාකුළු ඉන්න මට්ටමේ තමයි කියලා හිතනවා දැන් මේ පොලේ. බය බයහන ගතියකුත් දැනෙනවා. ටේබල් <laughs> කාරේ වෙනන ගතියකුත් දැනෙනවා මොනාරි වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඇහෙනවනේ පොඩ්ඩක් ඇහෙනවනේ නැගලා පොඩ්ඩක් බය නැතයි නේද අද කාලේ හොඳයි අද කාලේ හොඳ වුණාට සුළඟ තදයි ඩ්‍රෝන් එක නම් යවන්න බෑ වගේ ඩ්‍රෝන් එක යවුවොත් එහෙම මැලේසියාවට මැලේසියාවට දැන් පූජා කරනවා ඒ වගේ පව්කාරයක් කරන්න හොඳ නෑ නේද ඩ්‍රෝන් <laughs> එක නම් යවන්න බෑ මේ වලදී ඒගොල්ලෝ නැහැ නේද සබ්ජෙක්ට්? අර නෑ නෑ රාමචා. මේ ඉතින් ඒ වගේ පැතිනේ. බයර කයියන්නේ. මොයි? ඔගන් මේ සද්දෙත් ඇහෙනවද මේ වෙන්න වැඩිල්ල? ඔව්. බැලන්ස් කරනවා මේ බලන්න වැටුනොත් නම් ඉතින් අය බඩු බඩේ බත් නෑ දැන් අර අර හෙල්ලේ මේ බහිනොත් නෑ ආවද ලේක අයින්න මේ කවදාකද එහෙම වැටෙන්නේ නැතුවද නේද දැන් මෙන්න දැන් නම් වැටුනත් කමන්නේ නෑ ඉතින් ඔය ඉතින් පස්සානේ let's go. Okay. Yeah. Wait, there is no again here. Wait. Yeah. Go. So windy. <laughs> කාරකෙදි නම් පොඩි බාරක දෙයක් වුණා මෙතන ඇත්තම හෙන හුලගක් තියෙනවා හුලග කියන්නේ තද සුලඟක් තියෙන්නේ මහ කුණාටුවක් වගේ ගස් ඇඹරිලා යන හුලගක් තියෙන්නේ බයත් හිතන පොඩ්ඩක් අපි කේබල් කාරේ කඩාගෙන වැටෙද කියලා ඕගොල්ලෝ මම පෙන්නන්න මෙහෙම ඇද්දි කේබල් කාරේ පේන විදිහ මෙතන කොහොමද වෙන්නේ නැමෙ වෙන්නේ හැටි බලන්නකෝ වෙනවා නම් මෙතන මාරම ගති මාරම සීතල සුල කතාව හමන්නේ නිකන් ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනත් සමගින් මම කියන ගහන්නේ නැතුව ඇති ඒ තරම් මෙතන හොඳට සුලං කපොල්ලක් වගේ එකක් තමයි තමයි තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දැනෙනවා නෙමෙයි මම වෙන්නම් එහෙම ආ මොකද චමෙන් ළඟ උනේ? දැන් අපිට වෙච්ච අකර අකර තැබ්බේ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕනේ අපිට වෙච්ච අකර තැබ්බේ මොකද්ද? කියන්න බන්නම්කි. ඔව්. අපිට අකර තැබ්බේ අපි කේබල් කාර් ගියාවා ටෙම්පල් එකට. දැන් මේ හුළඟ වැඩි නිසා කේබල් කාර් යන එක නවත්තලා දැන් මේ කැබ් එකක් එනකම් මේ ඒවා කරලා කැබ් එකක් බුක් කරලා බලන් ඉන්න දෙලා කැබ් එකක් එන්න. මේ හුළඟේ හෙලියේ ඉන්න බෑ. මේ අපි සෙවනක් ඔයාගේ ඇතුකට ඇවිල්ලා හරි අමාරුවෙන් ඉන්නේ. තමෙන් ළඟ ඊට කොහොමද සීතල? ඕ සීතල නම් දරා ගන්න හරි අමාරුයි. සීතලේ. ඈ? සීතලේ උස්මන් මේ තරම් දරා ගන්න. ඔන්න අපේ කැබ් එක ආවා. අපි නගිනවා. ඔන්න දැන් වෙලාව දොළහා මාරට කිට්ුවගෙනෙන්නේ අපට ශකවට්ටන්න තින අවානයකෙන් අපි අවානයක නම් යන්නේ කොයිටද ෆ්‍රෙන්ච් විලේජකට ඉතින් ෆ්‍රෙන්ච් ලේජකට ගිහිල්ලා ෆ්‍රෙන්ච් ලේජ මොනවාගෙද කියලා අපි බලමු එන අපිත් එක රැඳී සිටින්න මොනවද කරන්න ඕනේ අපි සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ලයික් කරන්න ෂයා කරන්න එගොලන්ට එතකොට ඕලන්ට පුළුවන් අපේ ක්‍රෙසිමටස් ලෝවට සාරි බලාගන්න ඕ එනම් ක්‍රෙසිමට් සමඟ රැඳී සිටින්න සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න එන අපි අමාද ෆ්‍රෙන්ච් විලේජකට කැබ් එකක් දාගන්න තෝනේ බලමු කියවල බල සයින් කළානේ තාත්ති ඉස්සල්ලා